com mudança de gênero! Oh! oh! Muito bem, eles vão começar a cena em um gênero durante dois minutos. Depois eu vou apitar, eles vão congelar e aí eu vou mudar o gênero. E eles vão ter que terminar a história nesse outro gênero, ok? Título! Um encontro do Tinder. O um encontro do é Tinder. Tinder aplicativo. Ah, um encontro do Tinder. Muito Novela mexicana. Em dois minutos. Como é que é o título? O encontro do time. Dom Armando Nogueira Santos Pinheiro, que conta é que desde Acapulco Não. Júlio Armando Nogueira é, é gêmeo. <laughs> Celso dietro les copos Daqui a meia hora. Enquanto isso, Maria Antonieta das Neves. Não, muitos clichês. Flávia, é, essa já é boa. Matt. Ela gosta de mim também. Eu vou encontrá-la, mas como? ¡Mandaré la mensaje. Estaré de tierno con una rosa en mi buzo. Eres Flavia. terno? claro que eres soy. Ele, é mesmo, Flávia? <laughs> Tenho certeza que não é o mesmo Argênia que sofreu um acidente gravíssimo. Sim. Bote a máscara de novo, por favor. eu gosto de, de tu palavras. Eu hablo muito bem. Pelo menos, porque de cara. Eres pior que Maria. Mas tu gostaste do que viste em barro? Congela! novo gênero ali de verdade é um segredo que quero te contar. Não é um segredo qualquer. E o que seria? O segredo é que não te conheço desde hoje. Você vai me contar um segredo importante aqui? Exatamente. Na frente de todos? Vamos para um bar, pelo menos? Podemos ir. Bar. Se quiser, eu acho. Eu acho que é a melhor opção. Ir no bar? Vai, conta. Na verdade, estou com você há muito tempo. Estou olhando você desde que vi você beijar alguém mais falta. Eu realmente gostei daquele beijo. E não paro de pensar nele desde então. Por favor, fale logo. Tô quase falecida. Sou obcecado. Sou obcecado por você. Obcecado desde sempre. Desde aquele momento. É por isso. Um minuto! Um minuto é muito tempo, Flávio. Não sabe tudo que podemos aproveitar nessa vida nesse mundo. Você pode pagar mais um drink pra mim, não tá bom. A bebida para Flávia por conta da casa. Ao longo de sua vida. Eu a amo. Na verdade, esse bar é meu. Pode beber o que quiser. Você não me falou dos seus bens. Você não tinha me falado até então. Tava querendo me esconder alguma coisa? Isso era um teste, Flávia. Se você me amasse como realmente sou, tudo isso seria seu. Porque você me amou, Flávia. Todo esse bar melhor do que o beijo na espalda. Ai, morri.